Үрийн голын намхан урсгалдан Салихны сэвшэний битэрлэн наадна Салчин бүсгийн долго нашиндан сэтгэлийн уяа минь зүрхинээ салдуурна харцны голын шууг хабаргондон хараа цайн чи дур шүргэн наадна хархам нүдний чин талимэн хар сэтгэлимин зүрхнээ сасгарна айлын жахан хонбор бүсгвимин аяминни харин цэцэгдээ Хогшны голын мөнгөлөг толондон Хорсон саран хон надана Хорхом чиний минь сэвлэг шанхан Хомсон өгнөрийг минь гэж гидэн ирхэлээ орхон түүшээ мөрний давлгаанд охид цаалуус хөгжилдэн наадна олоний дуу уулаас чамруул тимүүлсэн омлон зүрх минь үлгэлэн гогдлоно айлын жахам хонгоро бүсгүй Yeah. 스님이 아야민이 아린 채치기대 아야민이 아린 채치기